为什么踢完左腿之后，你的拳总连不上？这个不仅是学员的问题，很多情况也是教练的问题。一起看一下，很多时候啊，如果你左腿踢得太重，嘣，那你落地的时候就成反架了，对吧？那这个时候你可能得往后撤一步，变成正架。 再往前走回来，但打组合的时候，如果你踢完左腿之后要接一个正常的逻辑的右拳，你必须要把那个腿落前面，来看一下，落前面上，落前面啊！如果你落在后面会发生什么情况？落在后面收你变成反架了，变成反架打一个前直，反架的前直，你刚才的后手没有意义，对不对？所以你要做一个正确的，就是落前面再接后手直拳，好。 我们做一个正确的啊，正确的，来，收收。o k 我们做一个快速的版本，来，再来一个，收收。你看，OK 了。如果你想让这个拳更快一些，腿再轻一点，看，收收。o k 看到了吧？但是很多时候你的教练扶起来，你并不是这样的，你是这个样子的。我们做一个错的，收收。看到了吗？那问题出哪了吗？再来一遍，收。 是，很多时候都这样的，为什么？因为你的教练他没有往后移动，因为我模拟的就是我一个扫踢，嘣，把你踢往后移动一点，砰，打了一拳，对吧？但你的教练如果不移动的话呢，你就得踢完腿之后，哎，他踢完腿如果直接落这落落前面，落前，你看离我太近了，看到了吗？打不了就行，打不了，看到了吗？所以必须要移动，来，正确的，看到了吗？我们来两次啊，腿拳腿拳，来，是是。 看到了吗？就我们连起来可以做很多的左腿右拳的玩法。来，再连一遍。来，下下下下，看到了吧？所以如果你的教练有问题啊，一定要带他看看这期视频，然后你也要改正啊，落前面。包。如果说打沙袋的时候遇到这个问题怎么办？请您离远点儿，不要拿胫骨最中间的地儿踢了，接近脚踝的位置踢，踢完了好能保证您这个拳能落在那儿。 有的时候打沙袋要牺牲一些，好吧？感谢收看，有没有帮助到你？评论区告诉一声，谢谢。